On the battlefield lives a mercenary, a reckless soldier known for completing the impossible mission. He has survived many wars. His presence has been felt for decades. Even today, his skill on the battlefield remains unmatched, but no one knows his name. This Asian soldier has never been photographed. No survivors have witnessed his actions. His missions haven't ever been documented. It is unclear whether these were the acts of the single man, or if you operating under the same rogue identity. When the smoke clears, all that remains are tales of the legendary reborn ghost of the battlefield. His presence captivates all. His enemies fear him. We should all 速制圧訓練を開始する状況開始ゴーストは接近戦のプロフェッショナル一人では勝てないものとす作戦は部隊を最小単位に分け複数方向から同時に仕掛けろ了解いかに能力の高い敵でも四方から同時強襲されれば無力だ タイミングを外すな どうした 状況くれおいおいなんだチーム3状況説明こちらチーム3よくわかんないバルスコマンダー訓練中止 英雄が歴史の教科書に出てくるような姿をしているとは限らない神様は一見それとは分からないような形で彼らをこの地に召喚する世界が混沌を迎える時まるでそれを待つようにして英雄が生まれる私たちだけに任せていると世界の収集がつかなくなるからかもしれない世界が変わる時当然 そこには血が流れたくさんの人が死ぬ私たちはその中で恐れひれ伏しただひたすらに祈るしかないでもその中でギリギリまで耳を澄ますとやがて彼の声が聞こえてくる生きろ怒れ声を上げ世界を再生させろ 英雄はそうやって私のことを焚きつける出口のない世界でいつまでももがいている私のことを 蛍光灯変えるからちょっと待っててくれ、うん、よいしょ危ないよサチどっちが好きえ正義の味方に決まってるじゃんそっか さっちゃんお待ちいただきますコンビニ弁当ばっかじゃ大きくならないぞいっぱい栄養取りな園さんこれおいしいだろ敏郎もなんか食べるかいおじさんはいいのいつもちょっとしか食べない っちゃん見てお客様 ございました生は傷によって力を増し闇こそ正当であると知るだから僕はあの花には何も言わないことにするやがて来る嵐を僕が待ち望んでいることも僕の中に抑えきれない獣が住んでいることも おいどこ行くんだそうですかわかりましたではまた強めのお薬をお出ししておきますね先生はい夢の話してもいいですかどうぞ私は森の中で たくさんの人と戦いたくさんの人を殺すんです朝起きると血の匂いが消えず手には感触が残ったままなんですそれは辛いですね辛い辛くはないです懐かしい感じがするんです 懐かしい怖くはないんですか何がですか人を殺すことがです夢の中で怖くはありませんただ任務を遂行するだけですから任務はい任務です 刺しても切っても血は流れるんだよ っしゃいませ金だせ早くしろおい早くしろよ ざいました さっちゃんさっちゃんさっちゃん相変わらず元気だケちゃんも元気そうだね、うん、私が押してあげる本当 気持ちいいねさっちゃんうんそうだねなんかいい匂いするねどうしたのおいいつから幼児趣味になったんだよ敏郎さん好きありすぎだろ敏郎さんこそ俺がいなかったら 敏郎さんもうこの世にいないんですからね手貸してもらえますかうんなか随分可愛らしい手におい 日暇なんでリハビリ兼ねて敏郎さんにいいもの作ってるんですよケお前ゲイじゃねえよなどうでしょう ちゃんの怪我いつ治るのかなどうしてあんなになっちゃったのケンジはねおじさんのためにああなったんだおじさんのためうん敏郎さん サチ何忘れ物したから先帰っててくれうん分かった ちこんなとこにいたのかうんこの雨やむかな 姉さん濡れてるよ風邪ひいちゃうよじゃあ温めて仕方ないなロック他1名 ゴーストに殺害されました掃除班死体回収完了アビスウォーカー以外の3名ニュートフォックスイーグルが待機中すぐ動けますがどうしますか待てキャスパーゴーストの場所は確認できていますなぜすぐに処理しないんですかわざわざこんな偏僻なところまで来たんだ少しは老人の暇つぶしに付き合い失礼しました アビス・ウォーカーは今どこにいるすでに動いています3日前に国防軍と接触それ以降の情報は途絶えていますなぜアビス・ウォーカーまで雇ったんですか敵も味方も見境なく殺すやつですよ扱いにくいが腕は確かだ他3名は現地での招集部隊も引き連れていますそれでも足りませんか 乾いているんだ乾いた性は傷によって力を増す 先生は極限状態に身を置いてその中で生きていくことを想像できますかと言いますと頭に銃を突きつけられたり仲間が爆破で吹き飛んだり毎日が生きるか死ぬかの状況です私は正常じゃなくなる普通はそうですよねええ でもそうじゃない奴らもいる自分が正常でいられるためには何らかの危険を必要とする人間もいるんです夢の話ですが人を殺すことに黒田さんは罪悪感はないんですかありません処理する瞬間は操り人形の糸を切るのと同じ物体が崩れ落ちるだけそこに感情はありません 処理ただ処理する時は愛を感じます愛相手の鼓動を感じ体温を感じ思考を感じ全てが一体となった時優しく処理するんですでは殺されることは怖くないですかわかりません経験したことがないんで そうですねじゃあちょっと想像してみましょうかこれが本物の銃で私があなたを撃とうとしたら撃ってみてください先生今死にましたよ 川県加賀市箱宮町の喫茶店でこれ隣町の喫茶店だひでえことしやがるな俺こういうやつ絶対許せねえじゃあ角さんやっつけてよおう任せときな <laughs> あれあれ買ったばっかなのに 電気屋の親父県外サチお店に忘れ物したからちょっと取りに行ってくるねえ今から角さんちょっと出かけてくるからサチとあやとりでもしといてくれよおう分かったじゃあさっちゃん一緒にあやとりするか 敏郎下手だなナあサちゃんだって落ちて 検事に言われてきたのかさっきの連中は自分たちが掃除しておきましたじゃあついでにこっちも頼むわ検事先輩のところにファントムが現れたそうです知ってるよサチが挨拶された先輩俺たちも一緒に戦います お前ミッション何回出たことあるんだよ一回もないですまあ俺面倒見ますから逆に邪魔ですかね好きにしろ ケンジさんはいないなお前らしっかりやってんのかはい頑張ってます頑張ってますじゃねえよだったらちゃんと結果見せろよ分かってますでもケンジさんの体がそうなったのは敏郎さんのせいですうるせえ本当はお前らなんかに頼みたくなかったんだあの人のために死んで 俺は骨になりたかった そうさん、サチに代わってくれ。もしもし。あ、サチ。ちょっと待っててくれ。 ごめんおじさんしばらく帰れそうにもないから捜査のとこで預かってもらえる 敏郎さんですかいいタイミングですこの本好きでしたよねありがとなあの二人役に立ってますかうん 荷物持ちくらいはなマックスはともかくマサルは初めての実践なんですだから心配であのでかい方なあお前よりが役に立ってるよ ケンジ先輩に聞いたファントムってのはケンジ先輩や敏夫さんがいた部隊の指揮官だったやつだ敏夫さんが引退したのって3年以上前ですよねなんで今頃 See, he's committed a lot of international crime, including genocide. International crime? 国際法上犯罪 最強の舞台を指揮した裏でそいつ最悪ですね Yep he's a fucking psycho その一つに子供を使ったブレインワッシングエクスペリメント洗脳実験それが許せなかった敏夫さんはファントンを裏切って抹殺された抹殺 部東側10名北側8名待機中アビスウォーカーからです何て言ってるか分かりませんあいつは俺の獲物だお前は今どこにいるんだ俺の邪魔をするんじゃねえあいつ本当に必要ですかアビスはゴーストの戦い方をよく知ってる ああ見えても彼のバディだった男だあいつがあらゆる意味で同じだったが行動の目的だけが違っていた 的は自由と破壊それだけだキャスパー時間だ敏郎さんは生きていたとしたファントムは自らリベンジにしに来たなんでそんな大物がわざわざ来るんですかそれは I don't know ただ俺たちを知る必要はないカバーするだけだ Alright? ケンジさん言ってましたよね戦争は子供や機械を利用するもんじゃないって許せねえ 敏郎さん俺も連れてってくださいよやっぱあいつらだけじゃダメですよね俺まだ戦います敏郎さん頼みますなあ 頼むよなあ頼むよ連れてけよ足手まといにはならねえからよ戦って死にてんだよ頼むから連れてけよ ケンジ俺の前でッコつけてんじゃねえぞ敏夫さんのコードネームってゴーストだったんですよねあの伝説のリボンゴーストと何か関係あるんですかまさか That's impossible 多分伝説だろ準備できたか使いますか 動物はシンプルだ俺はこいつでいい もしもし年郎か角川ださちゃんが見当たらなくてもしかしてそっちに戻ってるかと思ってああ戻ってるよそうかよかった心配させて悪かったないやこっちも悪かったなさっちゃんに何かあったんですかまさか誘拐されたんじゃ 問題ない全て作戦だ作戦場所は特定できた幸は誘拐されたんじゃないさせたんだ くなったね心配はいらない私は君のおじさんの古い友達だおじさんが生きていて私はとても嬉しいよどういうこと おじさんはなぜ危険を冒してまで君だけを助けたのかなぜだか 私を裏切った生かしておくわけにはいかないこれは戦いではない処刑だ 撤去に幸がいる敵が確認できる位置まで3人で行動する行くぞ前方に敵を5名確認本丸はここだ 俺たちはここ一個中大一個正代一個正代一個正代俺がここから行っておとりになるお前たちはツーマンセルでここから攻めろ敵は何いるんですか一個正体は約30名一個中隊約80名 Over 200? そんなにたった3人で 俺一人で十分だ緊張するな撃たれても切られても動じるな相打ち覚悟でいけ緊張が思考をダメにする草食動物は緊張した瞬間に食われる肉食動物は緊張しない俺たちは狩られに来たのか違います俺たちは狩るものだ ゴーストは気配を消し足音を立てずに忍び寄る発砲は極力抑えろ銃声は自分の居場所を教えるようなものだターゲットを確実に狙える時だけ発砲を強化する 戦場じゃ生きていけないよ戦争はガキや機械がやるもんじゃねえんだ おじさんそんなんじゃ生きていけないよそんなんでもな生きていくんだよ マックス先に行け残りは俺が始末する予備壊滅ポイントチャーリーエコーについては廃墟に前進せよエコー両コースは1個連帯に相当する戦力を有する奴を人間と思うな以上 連れてけよ足手まといにはならねえからよ戦って死にてんだよ頼むから連れてけよ たちの戦争はガキのためにやってるんじゃねえぞ 小隊はゴーストの侵入を阻止せよどういうことだ再送せよ前衛渋滞については壊滅した模様警戒を厳にせよ君はおとぎ話は好きかい戦場には昔からいろんな言い伝えがあってね伝説のリボーンゴーストもその一つだ。 リボーン・ゴーストはさまざまな戦争で目撃されてきた有名なベトナムアフガンイラク不可能と言われた作戦を全て影から解決してきたんだもちろんそんなおとぎ話を本気で信じてるわけじゃないもし生きてたら私よりおじいさんだからね <laughs> ただ 君のおじさんのコードネームゴーストはその男の名から来ている君のおじさんの戦いぶりがまるで伝説のリボーンゴーストみたいだったからね。 クスサチ頼むぞかりましたおじいさん大丈夫だよおじさん必ず戻って サーチ戻ってくるからさっきうん一緒に帰ろう離れないでねえ帰ろうねえってばねえうるせえな 杀鸡。 ゃねえ戦だまだこの血が欲しいか取りに来いよ 大丈夫かおじさんおじさんは大丈夫今どこサチ悪いなもうちょっと待っててくれおじさんおじさん 全てはお前を処理するためのトラップだここまで来たことは褒めてやろうしかしその体でどうやって戦う今のお前はゴーストではないただの名もない幽霊だ昔のお前を覚えている者など誰もいない れ以上何を支えに生きるというのだ <laughs> トラップを仕掛けたのは本当にお前か俺の前にお前がいるそれが全てだ ちがそんなに欲しいか悪いなおっさん俺の血はもう枯れちまってんだやはりお前があの伝説の。 垃圾。 私たちがこの世界でできることはそんなにないそれはどんなに偉い人でも基本的には変わらない心の余裕がなくなると私たちは自分のことしか考えなくなりそうして世の中はどんどん冷たく悲しい方向へ向かっていくだけどそれじゃつまらないし世界の行方も想像がつくので神様は時々 そうした流れに逆らうものを振ってくるのかもしれないその人は私たちの心にほんの小さな火をつけると「あとは任せた」と言わんばかりにあっさりと言ってしまうそして今私はもらったその火を頼りに世界の淵に立っている新しい未来へ事が切られていくのをこの目でちゃんと見届けるために。